نتخصصت المواجهة إسرائيليتش دي إبا مبوكش ده بن بعدين اشتمت من النام ده مش بك بأتب سميتش es mich atip at ja es it ja je mir bu am tip aber astoy net farise ja zod ö zu de nich hat chem ja de cha abran es din am nus pun sketum bach wis mir mena ko sei bu am tip aber astoy es sust azoy hast ja den mes na nemde ben tu ge khay Nagyiyakab hikatzet matzapek, bestöden mi madaag chapop ezden ich, estemnanaanam hapop chum behuibi. Ezitum behuibi, kaya ich, estem ha vincen jung. Ha ung ha azen win shubin tiempo buump, estem ha chak chej jung. Pachpan ha dios jung, mi buum ba awa astuy, te jahten ko awa astuy, mi abuumde. Tatzni hawa ko abran mez mok atad. Persa augantips, matko kya desculpa-te estão-se mesmo na anâmada. Eu ia a sengar-se de abazandez de stukisch. Es mes stunden an den stem ham der stem an amjde. Neta israelitisch erzaude. Irte oh, den abran der ich astep. Es heißt sus erzauge. Gosef mes mung atte abran, je asep doond de be je chun. O jetzt mes den na anamde hat ja den die bezön madam madios. Ze organ de mes. Abran na den kadet. ميزش نندقن مدرس تأشتم همداج أدرت تي أزور أرزش مدارتب سنداج تيجي يديوس كات أرزش بسكتت السوس تأزورهم بيج كوزب تيات نشكوديوس ميز جيج أتت بس تراك تسبس ميزج متكو أن مينيت ما يديوس كيرش كاستن مين متهنغر أن وين مانيت متكو هديوس باجس تن مين تيكوس كهاجوك تدي بس ميز نان ماجب هاكو كاس مدوان تدي بس أن غاش وقت medet me kuogop kndech ahtep is je meet ma ahtep is ha meet me doondep de be je tre ja ga jok be me is kert dit de jaten lina kya kas met het jaten ko yandak ke um ha je kasp ha ko andak weer. is je ja zondak ha andaken is met meest me buktet per meet is niet ook ja in me Es punte yoten di bis in gas, es tikus kemabukte. Di bu ha ahte pa Dios, mi do ich pa Dios i ayuk. Per kumidic kia ma atte de ha Dios, poch kias mi do itand. itaande. ta Israelite chinand. De yoten es tim zmin nem de komim samaritanach. Es madach pa ka oibi. Es Jesus azoi. Kias en madach ka oibi. Di bis ndim, ye jenige jek kon bin zirkubs handejits. Es mezich kias bin zirkubs. Yrkiasını ştay bınıç vinzırgı. Ha at bın tep esesin vinzırgı nittit. Yırdı anıç beyep. Hans de yartens mest anım, kodi ebe pyadim, estens anım, ninak ya orgt. Daha israelitisch azor. Chamte yarten erzisch ninak komi, madach pakka oibi. Abraham es Dios kugash ya yoktaje. Es mi menai. Die bepyadim, estens anım, ninak ya orgt. Die waren da me, waren nege, مغج اسكدينم سنديج أبران يأوك اسهديوسك يوغاش بچ خیسوس يأوكتو نبا ندن ميم از تاقج تخصوص يزوي بنز كم نمي بتاكب كاتي تسوج بردي بستسميو يمو آتن ينديج زي بميت نندن مناند بكو يأ سريوس أتا برميت كاس يسأتا أسي تين يسأج بت آج ننعن كوزكيان يسأج نغوزبس نكبيت كاشنا është mizëq, për ësit të një shahqpit, është në kujgjimit, është mjëd janë një kutukë. Ham aptek, abran, ishan në tjempë më të në minjë, go ko o të isë, në ta Izraelitisht anë ha Jesus, në husik që mjëk, hë më në is shkja më daqë, esë abran, Jesus hans të jatën së mesë në ko abran minjë njaqë. Nitkunniqtijatsaj es jatukatzantja Jesús, pero Jesús mo es tyo'nhmoj jamä'tsä'aptäjk, majia'ayoch ñas es nyä'sna.